直中は厳しい新産業を終えて今大臨時へと戻ってきましたその心の中は厳しい修行を終えた自信に満ち溢れていましたその自信がとんでもない事件を巻き起こしてしまうこともあるのです わあすごい人ね活気があるなそりゃそうだ人気のない山にこもった後だったな知ったかぶりすんじゃないわじゃがなんかいっぱいの人見てるだけで元気が出てくる感じじゃなお腹は元気ではないと言ってるな <laughs> この辺で飯にすっかあそうしようそうしようやっほー飯飯おい待てよチンビンチンビン ご注文は肉まん3つ私もだ俺は10個本当に10個も <laughs> バカのなんとかだな楽勝楽勝おじさん早くねはいはいわかりましたほらほら邪魔だどけおい酒だ酒持ってこいなんだその目つきは許しなちょっと一発注意してくっか 下手に関わらない方がいい構造うめえじゃねえか今の手さばきよいやそれほどでもおめえ憲法やってんのかまあったく憲法かじったガキはすぐ強くなったつもりでいやがる所詮大人には金一個ねえのによおい聞いてんのかデブ 何おいやろったらけまあまあ相手は子供ですし一つここはご勘弁を <laughs> そうかい分かりゃいいのよ、うんうん、せこいなもう情けなくなっちゃうよ何チミだって黙って見てらんないよしかしだなおへへへ珍味新産業の成果試してみるいいチャンスじゃガキども何ごちゃごちゃ抜かしてんだうーやー 新残業耐えただけはあるようじゃな仕方ないやりますかおお金までやっちまあ と、し、そんな、わらじの、あ、あ、

やっぱり俺たち相当力がついたようじゃなああうん珍味かいやさっきのあの男の悔しがりよ <laughs> 俺の蹴り一発で吹っ飛んだもんな分かってるってば何度も言うな <laughs> 帰ってきた帰ってきた遅いの珍味たち もうついてもいい頃なんじゃがなあこれは大臨時の老師様一体何があったんじゃいや実は清流団ってならず者に店で暴れられたんですが珍味さんという方たちがあっという間にやっつけてくれまして何珍味たちがやっぱり憲法をやってる方は違いますねこんな派手なことをいえ助けていただいたんですよ私たちは まったくなんということじゃーヤ見えたぜ懐かしの大力じゃよし僕が一番乗るだ何を負けねえぞまったく子供だねお前さんたちはどうやら僕の勝ちだね負けるかだあ 助けてくれハイチ <laughs> おかえりなさいの挨拶代わりだよじゃまた明日ねピーやられたおーいラオチュー新残業終了おめでとう 新残業の話聞かせろよああたっぷり聞かせてやるさジンミー助けてくれジンミーラオちゃん殺してくれほほほまあそう心配するでないしかし珍味たち新山業から帰ってかなりおごっておるようでああ まあそれもまた真理でな得てして人間というものは苦しいことをくぐり抜けた後は己の力を過信するものじゃそのおごり大きくならぬうちに何とか積んでおきたいと心配性じゃのうろうちょうどいいそのためになるであろう頼もしい男が帰ってきておるのじゃお主は牛かご無沙汰しております老師 先ほど武者修行の旅から戻ったのじゃもう一段とたくましくなって珍味金丹ラオ中の三人が新残業を終えて帰ってきた皆の者三人の修行の成果見てみたいであろうはい、はい、 <laughs> 早く見せたくてうずうずするわ <laughs> では喜山報告を兼ねる師範代竜海との試合を行うおおああ龍海さんああ帰ってきたんだぐっとかっこよくなっちゃってではまず手始めに私からお願いします抜け書きすんじゃないわ俺が先じゃいや俺だまずは珍味がよかろうああそそんな 僕に任せてや <laughs> やっほーはじめまして珍味です私は初めてではないえどこかで町での活躍見せてもらったよいや恥ずかしいな <laughs> 大したものさ強そうじゃなああけどあれだけの修行をくぐり抜けてきた珍味だ負けるわけがない当たり前じゃじゃが師範代を倒したら俺たちが師範代かなまさか 龍海さんに比べたら珍味もまだまだ子供ねはじめお願いします来い一方的に攻撃してるぜ珍味のやつああ 終わりなのか珍味珍味が信じられないこんなはずじゃどうした珍味新参業帰りが泣くぞ ら言うことを聞かない。そこまでな、何今の手足がすくんじゃった。お、おい、チミはどうしたんじゃもしかしたら、聞こう聞こう ああ前に本で読んだことがあるんだが気候とは呼吸を整え全身の気を充実させそれを瞬間的に力として放出し離れた相手にさえ大きな打撃を与えるという危険指一本で相手を倒すことができたという通信権の達人長山という人はある時飛んでいる鳥を道具も使わずに落としてみせたという長山の凄まじい気候を受けて 鳥は気絶したらしいじゃあもしかしてああきっと龍海さんのあれが気候だろうすげえ珍味新山業まで終えたお主がなぜここまで一方的に負けたかわかるかなおごりのせいじゃおごり憲法家というもの自分を強いと思いやがったら終わりじゃつまりお前は試合以前に心がすでに負けておったんじゃはい龍海 どのぐらい厳しい修行を積んできたか伺えるぞはおごりロ師龍海さんありがとうございました見事な気合であった恐れ入ります憲法 <laughs> における気合の大切さがみんなにも分かったと思う心しておくんじゃはい、えー、もう終わりなの て <laughs> よ上には上がおるなうん新参業ぐらいで浮かれていた俺たちがバカだったないい薬になったわそうだあの気迫だよし頑張るぞおい珍味どうした決まってるだろ気を練る練習だよそうかうん よーし負けんぞなんのなんのこら笑うな俺は顔で笑われたことはないんだぞ 金太息すうの忘れとったけどこれじゃ気が出てんのかどうかわかんないねとなると手は一つかえ教えてください龍海さん教えたからってすぐに身につくものじゃないそこをなんとか龍海な内修行の方法をぜひ第一の弟子の私においこら勝手に決めるな大変だ珍味金太 どうした信玄よ用事で町へ買い物に行ったら清流団のやつら珍味を探して暴れ回ってるんですだって ことは放って早く逃げた方がいいおじさんおじさんごめんなさい僕たちが自分たちの力を過信して引きらかしたばっかりにいいんだよなんとかことを収めなきゃしかも憲法を使わずになそもそも力で相手を片付けようとしたお前たちにも非はある誠意を持って話し合うのが最も良い策だはいご主人今奴らはどこにううちの 裏に見る待ってたぞ小僧これ以上の乱暴はやめてくださいだったらこっち行きな神明さん行くな待て知らんいいくらなんでも珍味一人じゃここは珍味に任せてみようおい小僧よくも俺たち清流団に恥をかかせてくれたな謝ります こっちは5人も怪我して笑い物にされたんだ謝る人間がわしより図が高いってのはどういうわけだ土下座しろってんだよすみませんでしたこの通りです珍味 <laughs> 図が高いって意味が分かってねえようだな土下座ってのはこやるんだよ <laughs> おれもう一度言ってみな申し訳ありませんでした俺の鼓膜を破るんかよいえじゃねえか小僧あれおっとこの前は世話になったなこれで気が済むなら耐えてやる準備あれ チームどうしたの一体だらしのねえ野郎だぜおい小僧俺様の股をくぐれま股をそうだそしたら乱暴はやめてくれますかおう約束するぜどうした ってんのジミーこれで許してくれるんですねへっよくやったぜ小僧、うん、約束が違うぞ俺はこれぐらいじゃ気が済まねえんだよそれ飲みだいくらいな、なんだてめえはこの通り 私からも謝るから許してやってくれうっせんだよ偽せばれやっちまえどこまで耐えればいいんですか龍海さんそろそろ限界だな趣味おれせらせらそれあ 私たちが百歩譲って謝っているのがまだわからないのか誘拐さんお前たちには言葉で言っても通じないようだよっしゃやってやるいくぞ さて珍味残るはただ一人覚えていてくれたかいこの世に未練がないなら相手になってやるぜうわ油断するなはいよし来いやめるなよわしと野郎だぜ まだ三連好きだそれがどうしたえ夏希が通用するか死ね 時の私の気合を思い出せそうか気合だ精神を集中して気を練るんだこんなところで負けるもんかうわ 見事な気合だったぞ珍味気合は方法を知ったからといって学べるものではないこういう修羅場や修行を積み重ねる中で高まるものなんだ分かったなはいさて老師がまた心配するといけない今日のことは内緒にしておこうさすが龍海さん話の分かる師範代じゃなこいつ <laughs> 珍味にとっては絶好の師範代じゃな龍海は先が楽しみじゃ <laughs> 新たな師龍海を得てますます強くなっていく珍味次にはどんな試練が待っているのでしょうか